бизнесийн э, таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор цахим хөгжил харилцаа холбооны яам худалдаа авч үйлдвэрийн танхим хооронд хамтран ажиллах санамжит гаргаж сурлаа. Талууд бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлэх, иргэн хуулийн итгэд үзүүлэх үүсгээг төргийн шуурхаа хүргэхэд хамтран ажиллахаар санамжчгийг байгууллаа. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас үзүүлсэн үйлчилгээний лавлгаа тодорхойлтыг e-Mongolia e-business системээр авах боломжтой боллоо. Судалгааны дүнд e-Mongolia систем ашиглалтанд орсноор төрийн үйлчилгээ сайжирч байгаа дүгнэлт гарсан байна. Тэр өөртөө байгаа үйлчилгээг цахимжуулснаар хүнээс хамааралтай ажиллагааг бууруулах, цаг хугацаа зардал хэмнэх эерэг үр дүн гарах боломжтойг санамж бичиг байгуулах үеэр дурдлаа. Энэ хүрээнд худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гишүүн байгууллагуудад бизнесийн таата орчныг бүрдүүлэх хүнд суртлыг халж дэлхийн одоо хаанаас ч хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулж зөвшөөрлөө одоо сунгах за мөн одоо компани болго өөрийн профайлтаа болж тухайн компанийхаа мэдээ мэдээллийг нэгтэлж хардаг тэр мэдээллүүд нь өөрөө мэдээллийн үндсэн сантаа одоо холбогддог энэ нөхцөлийг бүрдүүлэхээр e-бизнес платформыг олон нийтэд бас танилцуулсан. Тэгээ энэ үеэр бол худалдаа ажилтны танхимын ерөнхийлөгч болон удирдлагууд бас энэ e-бизнес платформын нээлтийн үйл ажиллагаанд бас оролцсон. Энэ үеэр ч гэсэн бизнес эрхлэгч нарын зүгээс энэ e-бизнес гэдэг энэ хүү платформ нь өөрөө Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэрүүд болоод бүх төрлийн одоо зөвшөөрлүүдийг онлайн хэлбэрээр авах бололцоог одоо бүрдүүлэхэд өндөр ач хул. Тэгэхээр одоо бол ингээд дэлхийн альч хөндсгүй булангаас Монгол компанийн процесс өөрөө хэлбэршиж байгаа гэдэг бол бас бидний бизнес эрхлэлтийн индекс ус өсөхөд том нөлөө үзүүлнэ. За ингээд төрөн үйлчлэлээ дийлж уушлан тэр өөрт байгаа үйлчлэгийг цахимжуулснаар нэгдүгээр цаг хугацаа энэ хоёрдугаар зардал энэ гуравдугаарт энэ маш сонирхол гэдэг зүйл хүнээс хамаарсан зүйл байхгүй бол гэдэг маш олон талтай юм эерэг үр дүн гарч байгаа илүү гарсаар болно. Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим үйл ажиллагаагаа цахимжуулж эхэлсэн байна. Ингээд e-Mongolia e-бизнес системээр дамжуулан дэлхийн хаанаас ч компани байгуулах боломж бүрдэж байна.